Вітаю з вами Кацярына і гэта праваабарончы падкаст вясна прыйдзе. Мы ў ім распавядаем пра Беларусь, беларусаў і іх досвед у рэпрэсіўнай беларусі. І я знаходжуся побач з дарэчкай рублеўскай. Вітаю. Дарэчка стваральніца майстэрні паштовых салідарнасці і мы пра гэта сёння будзем размаўляць пра тое, чаму лісты паштоўкі важныя ці не важныя і як стваралася гэтая ініцыятыва. Далечка, наколькі я памятаю, твоя ініцыятыва майстэрня паштовак салідарнасці была моўна кажучы беларусі самай першай. Ты можаш успомніць гэтыя хвіліны, як ты прыдумала гэта. Ну, гэта быў яшчэ такі канец, калі можна сказаць гранвіруснага перыяду, калі все еще сядзелі па дамах, на выдаленцы на такім самотным перебыванні натуральна што любыя навіны такія жахлівыя перажываліся вельмі востры і у прынцыпе я вельмі люблю паштоўкі просто паштоўкі я заўсёды сабе іх прывозіла з нейкіх вандровак прасіла свайкоў сяброў мне прывозіць у гэтым стане еще будучи дома э, без магчымасці выходзіць я э, пачала рабіць паштоўкі для сваіх сяброў сяброва которые дапамагалі мне перажываць гэты перыяд і просто брала паперу і не і малявала нейкія простыя малюнкі а пасля калі стала зразумела што людзей все больш больш затрымліваюць затрымалі майго калегу э, буракова старэйшага э, вся вось гэтая хваля бурення і бездапаможнасці вылілася ў нейкую спробу намацаць інструмент который мог бы падтрымаць гэтых людзей я пачала маляваць штоки насылаць ім Вось э, таким затрыманым еще тады на сутках і калі ўжо так пачалі з'яўляцца палітвязні стало зразумела что ну усім я не намалюю Вось як было б здорово калі напрыклад я намалюю 5 і хтосьці еще намалюю 5 то то бок іх значна будзе <laughs> болей колькасна. Э, я просто напісала в чат да маіх э, вельмі добрых знаёмых сябровак, которые апынуліся ў гэты ж час і мастачкамі, гэта касія бацько, которая зараз зняволеная. Гэта Лізда Гулевіч, которая была рэпрессавана і была вымушана з'ехаць, цяпер навучаецца в Чехіі. І гэта была Яна рабейка, которая таксама зараз зняволеная. Оось якая як раскруціліся лёсы. То бок атрымліваецца майстэрня. Пачыналася з таго, што паштоўкі маляваліся. І я памятаю гэты момант, калі алесь буракоў старэйшы выйшаў сутак. Ён сказаў, што атрымаў паштоўку андарнічкі, у якой ты напісала вясна прыйдзе як падкаст папшыкала парфумай А і ўклала туды кветка так, так, так, да. І калі ён выйшаў ён даў каментар што гэта яго вельмі моцна ўразіла Я памятаю на фотку вот, вот! Э, великое провитание Дарьи Рублевской, да, потому что из всех поштовок э, там была такая, ну, самодельная, да, <laughs> и она написала, что она потримала ветку на дымка был э, запах, и запаха дійшов, <laughs> да, великий дякую. Это парфюм был? Нет, это была парфума. Там была намалявана кветочка Безу, ага. и я попшикала и это парфумой. мы пачалі маляваць э, мы збіралі людзей на сустрэчы э, рабілі гэта на офісе з адзіночні беларускіх студэнтаў запрашалі іншых людзей прыходзіць маляваць Кася з Янай праводзілі майстар-класы, як, напрыклад, маляваць паштоўкі трафаретныя, як гэта рабіць. То бок мы імкнуліся яшчэ і такім чынам прасоўваць гэта. Але ў нейкі момант стала зразумела, што ну іх проста не хапае. Так усяго таго, што мы малюем яго занадта мала. І ў той час я проста па сваіх уласных э, сацыяльных сетках пусціла кліч, пачала пісаць розныя чаты што магчыма у вас ёсць кола старых э, паштовак альбо проста паштовак якія вы гатовы э, перанесці заданаціць на такую справу альбо раптам вы можете там набыць э, пару марак ці канвертаў подзяліцца тому что мы толькі пачынаем вось у нас нічога няма і вось і гэта быў такі новы віток в развіцці ініцыятывы калі у знаёмыя і абсалютна незнаёмыя людзі бачыўшы гэта пачалі прыносіць я нагадаю гэта быў пачатак пачатак весны э, может быть сярэдзіна весны 2020 то бок натуральна еще не было таких моцных салідарных рухаў которые мы побачылі пасля і Э, натуральна все ўжо тады там дбалі за бяспеку трошки хваляваліся я памятаю аднойчы один э, мужчына ён я не ведаю як мне знайшоў недзе может быть фейсбуку я мне просто напісаў куды подвесці хацеў бы дапамагчы і заўсёды у таких момантах вельмі неёмка как бы по ён запытвае колькі колькі трэба набыць ну а заўсёды вельмі неёмка сказаць так таму што ну ты не ведаеш якім стане чалавек наколькі ён ну готовы чагосьці набыць так так так так ну і незнаёмы просто типа незнаёмы ага. чалавек кажу ну слухайце у нас там вось умоўна зараз вот столькі да палітвязняў так там можа быть 30 было недзе так не кажу ну і у нас ёсць мэта што мы за сустрэчу пішем мінімум 10 паштовак аднаму палітвязню mm -hmm. ён такі я вас зразумеў і ён мне прывозіць агромны пакет паштовак набытых в на пошце то бок ну даволі дарагіх і канвертов з прыклеенай менавіта маркай Таму што ён мне перапытаў якія ну як бы канверты я говорю галоўна каб там была марка відаць ён адразу набыў проста канверты а пасля яму клеілі маркі і ён забыўся чек я помню что ён забыўся чек я калі побачыла там кошт там ну там было ведаеце типа 300 рублёў і для мяне это вау типа Ого гэта першы донат накшталт да і супрацоўніцы пошты взялі плату асобную за то что наклеілі марки да. на по гэтыя белыя ну, так я зразумела ты што ёсць там што відаць канверты былі белыя пасля яны уже даклейвалі да і гэта было такое напэўна адно самых уражваючых тому што на гэты мужчыну я націснікам быў і ён шмат распавядаў вот што гэта клёвая ініцыятыва э, сумна што яна з'явілася але добра што яна ёсць і што там гэта насамрэч штосьці на зусім іншым узроўні то бок ёсць такая падтрымка якая ідзе напрямую гуманітарная на што там дапамагчы з перадачамі дапамагчы з медыцынскімі нейкімі штукамі дапамагаць сям'е дзецям і гэтак далей а гэта пра такое больш эмацыйнае такое што нельга пащупаць я памятаю што былі ну такія скажем так акцыі якія ты сама прыдумляла напрыклад была дзяржаўная акцыя ад пошты дзень паштовага адпраўлення маркі да да дзень бумажного пісьма нават ну, так і тады на галоў паштамці можна было прыйсці ў гэты дзень і бясплатна адправіць паштовку вось была такая дзяржаўная акцыя а ты вырашыла што я можна спалучыць з палітычнай акцыяй у падтрымку палітвязню то бок запрасіла прыйсці людзей і напісаць палітвязням і даслаць вось гэтыя паштовкі і тут я у Гэта аўдыо ключу, як людзі пра это кажуць. А меня зовут Наталья. А вас? Тоже Наталья. Да, очень удобно. Мы так и ходим поэтому вместе. Почему вы решили поудельничать у акции? Мне кажется, что это очень здорово, того, что хочется поддержать. И я надеюсь, что вот этой массовостью я вижу людей, которые подписывают открытки. Я знаю, что я не одна что мы вот этой массовостью пробьем некую пробку, и хотя бы какой-то привет от нас он придет, потому что самое опасное в такой ситуации, когда ты находишься, это потерять веру, надежду и почувствовать себя одиноким. Действительно, это очень важно, когда ты знаешь, что о тебе помнят, что ты действительно там не один, и просто кто-то есть рядом, даже в виде вот, ну, как бы обычных вот таких вот карточек. Да, вызвать улыбку. Просто кто-то рядом. И почувствовать, да, поддержку. До речі, там була цікава, що там ще було некое то ли свято державне, і туди прийшла здимочна група БТ, і вони там нечто здимали, а люди, які писали по політвясням, как бы сидели <laughs> побач, там були цікаві коментарі. В некій ми двохмірній Білорусі знаходимося. калі пачынаецца той этап калі паштоўкі пачынаюць друкавацца калі я вышкрыбла абсалютна все паштоўкі ад маіх знаёмых э, ад знаёмых знаёмых і калі ну просто колькасць палітвязняў значна перавышае у нас з'яўляюцца нейкія такія автономныя колы людзей которые автономна ад майстэрні пачынаюць э, ну як автономна хутчэй ад арганізатарак майстэрні пачынаюць сустракацца адзін з адным пачынаюць внедряць гэта там умоўна сустрэчы дваров сустрэчы універсітэцкіх суполак яшчэ нейкіх супольнасцяў тады прыходзіць разуменне што у нашых ресурсаў просто не хапае трэба друкаваць каб гэта было вот так ну іх просто было болей каб мы не вытрачалі столькі сілаў ну вось уласны кожны раз гэта шукаючы і малюючы тады мы зразумелі што гэта можа стаць крутой інфанагодай да таго каб э, нанова ўзняць гэтую тэму у грамадстве і мы тады запусцілі конкурс паштовых салідарнасці і конечно мы не чакалі такога попыту тому что ну мы казалі что мы там умоўна абяром некалькіх пераможцаў здаецца три дызайна мы забіралі мы абіралі к пераможцы мы записывалі відэа пасля ну іх как бы умоўна надрукуем вось там что ресурсы было вельмі і вельмі мала і калі мы атрымалі весь гэты спіс паштовак цэлы профайл гэта былі сапраўды вельмі у высокаякасныя паштоўкі вельмі высокаякасныя малюнкі было заўважна што людзі ўкладывалі туды сэнсы іх малявалі ў тым ліку прафесійныя дызайнеры і дызайнеркі восьось нам было вельмі вельмі няпроста абіраць але так э, мы тады абралі цікава што яны зараз недзе там я час ад часу бачу як людзі пішуць розных краінаў і там э, недавно бачыла в офісе недзе ў нямецчыне на ну, паштоку з гэтай з гэтага нашага конкурса так але вось пэўна калі мы зрабілі ўжо такую такі конкурс уже пасля гэтага мы пачалі стала трывала друкаваць. потым з'явіліся як бы тэматычныя паштоўкі. Ну так з часам стала зразумела, што праз паштоўкі мы таксама можам даносіць нейкія дадатковыя сэнсы і рабіць іх больш напоўненымі. Так, напрыклад, мы зрабілі сумесную серыю з адзіночнымі беларускіх студэнтаў, надрукавалі малюнкі Яны і касі которые распачыналі таксама майстэрню гэта былі малю іх малюнкі з лістоў якія яны даслалі на волю э, былі таксама вось э, наша серія пра вясну вось там фразы весна ў самых розных варыяцыях там накшталт э, не толькі хутка прыйдзе вясна але там мы шукалі нейкія прывабныя сказы мы размалёўвалі вясной гэтыя паштоўкі таксама натхняючыся той самай першай паштоўкай у якая была даслана буракову mm -hmm. восьось таксама ёсць так калабрацыя з новым часам пра цёплыя мясцінкі ў менску вельмі знаёмыя як то плошча перамогі колесо абазрение і там асмалоўка напрыклад mm -hmm. і мы туды дамалёўвалі людзей которые безумоўна зараз не могуць туды патрапіць але пры гэтым гэтыя мясцінкі вельмі чакаюць Гэта вельмі цёплая такая шчырая і сонечная серія выйшла. Зараз я прапаную паслухаць пару маіх размоў. Тое, што мне распавядалі былыя палітвязня. З каго мы пачнем? З Даніэлом Касенко. Письма вообще это просто свет. Это, ну, когда приходит... Я чувствовал зависть иногда среди <laughs> сокамерников, Особенно, ну, те, кто не политические, потому что там, ну, каждый день два-три письма приходит. И это как лучик света просто, ну, там, теплые эти мысли, почерк живой, человеческий. Там девчата, когда писали вообще, то есть, ну, в сердце радовалось, бежишь за этим письмом, как собака за косточкой вообще. То есть открывается эта э, кормушка, там называют твою фамилию, летишь, там ноги просто как у Тома и Джерри, вот эти вот, велосипед превращаются, вскакиваешь бегом, на одной ноге прыгал бегом. Вообще так приятно. Это, ну, вообще я напишу и у себя в пост, и тут, и везде как бы говорю, что надо письма эти писать, э, спецписьма на почте отправлять, телеграммы, там, которые быстрее всего доходят. Это очень важно, это вообще необходимо очень для людей. Прыгаеш на адной назе это ён нездарма сказаў таму што яго была паранена нага яна была забінтавана ён мог толькі прыгаць на адной назе а вось калі атрымаў атрымліваў ліст то <laughs> прыгаў на адной назе прям так актыўна ну як табе эмоцыі ну я ведаю даніла я ведаю яго ну не простую гісторыю Я рада, што ён атрымліваў лісты у тым ліку лісты дзяўчат, которые яго радавалі безумоўна. Агулам да я ну, зразумела, што я сустракала каментары ад людзей, которые перажывалі досвед зняволенні, которые негатыўна рэагавалі на лісты, але гэта ну, выключаны адзінкі. Часцей за ўсё менавіта вось такая рэакцыя ад людзей, которые выходзяць, которые атрымлівалі гэтую падтрымку. Яны кажуць, што гэта сапраўды тое, што цябе трымае там трымае, трывае і да да напэўна калі нас зараз слухаюць людзі которые переживалі в опыт зняволення калі ласка дзяліцеся гэтым досведам у сэнсе падтрымки наколькі гэта важно ці неважно дзяліцеся сваім досведам магчыма нейкімі парадамі тому что гэта сапраўды важно гэта сапраўды вельмі натхняе я памятаю что у публікацыю ольгі гоа которая выйшла э, пасля калі памыляюся 6 то 8 месяцаў в сеза яна всем падзякавала яна сказала вельмі знакавую фразу «Э, людзі которые пишут пісьма я не знаю на, на чем вы держитесь і гэта насамрэч у момант калі была вельмі жорсткая блокада на фоне э, поўнамасштабнага ўтрагнення в украіну і калі я цензура не пропускала ніякія лісты і мы просто пісписали нібыта в сцену было вельмі моцнае такое расчараванне ва ўласных дзеяннях менавіта яна вось гэтая фраза стала тым самым штуршком который паддаў нам э, нейкай надзеі што да все одно штосьці даходзіць все одно варта пісаць Таму дзякую Даніла спадзяюся Даніла напісаў пост э, аб тым чаму як важна пісаць што в я гэтым пісаць нейкія парады да і калі раптам вы таксама ведаеце нейкія парады калі ласка пішыце ну, парады аб тым э, як э, да, што, што лепей успрымаецца што зусім mm -hmm. не трэба пісаць нейкія такія моманты накшталт вось з публікацыі волі стала зразумела што лепей не пісаць там дзяржысь mm, ты сильная так, на беласкоме так так так яна напрыклад наадварот кажа што лепей распавядаць нейкія вашы ўражанні але пры гэтым там типа не распавядаць што а Э, вы там стамляетесь умоўна ад працы ці пачынаеце валанцёрыць ну караце яна кажа што это просто ну как бы абавязкова захавайце гісторыі таго дзе вы валанцёрыце чым вы займаецеся але пакіньце ну как бы на пасля ага. вось а я напрыклад не чула вось што гэтых гэта людзей сапраўды можа трыггерыць пэўны момант вось Але конечно все залежыць ад людзей ёсць людзі якія наадварот э, просяць э, э, распавядаць што што адбываецца што жыцці якія мерапрыемствы у меня напрыклад так моя сяброка ксюш сырмалот заўсёды запытвала што вы там робіце распавядай мне вельмі важна там разумець чым ты жывеш і так далей Таму лепей пытаць ну, не хацелася конечно бы збіваць такі добры настрой але давай жыгі на маршы годнасці у вільні я сустрала былога палітвязня кирилла я задала ему пытание про листы и отказ атрымался не супер э, чакаемы не супер чакаем насамрэч два я тебе дам послухать мне гэта не вельмі дапамагала мне больш дапамагалі э, посылки тому что калі у э, всякие незнаёмыя люди табе пишутць письма першы тыдзень гэта добра вось ты ты пазнаеш что ты палітвязень зараз ты ўсё все зразумееш вось пішыце у паштоўкі тым хто толькі первы тыдзень на вясне ось калі вы только пазналі что яны сталі палітвязнямі ну, а пасля э, калі хаце падтрымаць іх лепш дасылайце э, посылки ось там з, з ежай там з с рэчамі усялякімі з якімі з дазволенымі рэчамі бандерольки да? так так так бандерольки восьось але але там ёсць э, ліміт Таму, таму шукайце вось э, тых, хто даўно ўжо сядзець і каму нічога не, не адсылалі вось даўно даўно. Лепш э, яшчэ ў калёні адсылайце таксама удакладнёны, што яны чакаюць. Вось, а так тым, тым, хто ў калёне таксама э, можна палітвязням. Тым, хто сядзіць у калёнях, таксама паштоўкі можна, можна адсылаць, таму што ну, я не ведаю, як яны ўжо лічаць сябе забытымі вось, калі, калі іх там не падтрымліваць. А вось калі хтосьці новы ад'явіўся новых палідвазню. Первы тыдзень пасылаць паштоўкі, а далей неяк не па-іншаму іх падтрымліваліся. Ну, я пачула тут такое нібыта ўзаемавыключ выключаючы дзеянне што нібыта калі ты ты можаш абраць толькі одно альбо дасылаць паштокі альбо даслаць бандеролі я бы звернула ўвагу што паштокі гэта тое што дасяжна любому чалавеку на любым этапе зняволення чалавека падчас следчых дзеянняў падчас вынесення прысуду і адбыцця пакарання дзе заўгодна хімія э, калонія турма неважна ты можаш гэта рабіць а, при гэтым по пасылкі бандеролі дасяжныя любому <laughs> чалавеку толькі падчас таго як чалавек сидзіць в сеза в следчым э, ізалятары далей пасля вынесення прысуда пасля уступлення прысуда ў законную моц і переводу э, уже далей там в калонію ці яшчэ кудысьці все пасылкі бандеролі могуць рабіць выключна сваякі Таму я думаю, што тут шмат залежыць ад уласна чалавека, да, магчыма, гэтаму вязню экс-вязню вельмі пашанцавала з псіхікай і ён быў сапраўды вельмі ўстойлівы і не, не меў патрэбу ў такой падтрымцы далей. Вось, але шмат розных людзей, Таму, напэўна, шукаць любых людзей, неважна тых, якія сядзяць даўно ці недаўно і з вялікай верагоднасцю ва ўмовах калі ў нас больш за 1300 палітвязняў яны атрымліваюць мала падтрымкі і вот што я хацела яшчэ паслухаць разам з табой гэта выказванне былога палітвязня Еўгена васьковіча але ён былы не таму што ён зараз было а пасадзілі яго яшчэ паза мінулыя прэзідэнцкія выбары для тых хто не ведаў у нас у краіне і тады былі палітвязні у 2011 годзе яўгена асудзілі на семь гадоў калоніі і ён вызваліўся пасля пяцігадовай адсіткі па амністыі бок гэта палітвязень які быў яшчэ да стварэння майстэрні паштовак салідарнасці задоў гада па-першае ты калі палітычны ну зараз канешне значна болей палітычных і напэўна яны сядзяць у адных месцах але у сенсейкі калі браць звычайнага вязня ён атрымлівае там можа нават адзін ліст на месяц атрымаць ці адзін ліст на тыдзень ось ты атрымліваеш э, на тыдзень мінімум там ліста 4 это ўжо э, паказвае што да цябе ёсць увага для цябе помняць і другі момант что ты чытаешь усе абсалютна незнаёмы табе чалавек пішаць для іх гэта неабыякава ты атрымліваш і для цябе ну нейкая такая цеплыня адразу на душы з'яўляецца што вось як напэўна калі выпіваеш моцна алкаголь у цябе адразу вось у грудзі так цёпла цёпла становіцца і вось там такія самыя адчуванні што вось я менавіта вось у тых же самых месцах э, робіцца цёпла табе так прыемна восьось я гэта канешне крытна але я шмат каму не адказваў не ад таго што я не атрымліваў ці штось яшчэ а ад таго што ну, напэўна не было просто цяжка напісаць ліст але мне так было прыемна атрымліваць самы лісты самі лісты над калі я не адказваў гэта не значыла што я іх не атрымліваў я звычайна вось заўжды адказваў тым людзям якіх я ведаў асабіста ці ведаў хто гэта не што гэта за людзі ці ты лісты якія нешта мне не прываблівалі вось як нейкая дзяўчына дарэчы ёй асаблівае прывітанне яна пісала вельмі вельмі цёплыя лісты яны былі па змесце э, вельмі кароткія але яна іх так афармляла назаўжды нават каперту нешым абклейвала там было выразала штось такое рабіла э, рабіла такія прыгожыя прыгожыя лісты лістов 8 ад яе я не атрымаў ад яе прыходзіла там под нумарацыю ліст нумар один ліст нумар два Вось але а так было прыемна вось адчуваць гэтую увагу што цябе э, пра цябе ведаюць пра цябе помняць і пишуць і такая цепланя ў словах ад абсалютна незнаёмых табе людзей якія жадаюць табе ўсяго найлепшага ну, дарэчы калі я сядзеў можна яшчэ было атрымаць ось я паштоўку одну атрымаў там дзяўчына пісала яе крышашку вену кацярына малады фронт жыве Беларусь там ну, бок такое можна было яшчэ атрымаць і гэта яшчэ прапускалі а падаецца што ў гэтым выказванні ёсць некалькі важных момантаў на які варта звярнуць увагу першае важно пісаць людзям якіх вы не ведаеце все адно э, вельмі важна іх падтрымліваць у розных выпадках у розных людзей можа не быць вельмі блізкіх сяброў ці напрыклад свайкоў і толькі ну, незнаёмыя людзі могуць быць адзінай яму падтрымкай так напрыклад вось здарылася з э, Дмітрием козловым который шэры кот у которого ну няма так ён серата у яго так натуральна ёсць сябры знаёмыя паплечнікі але пры гэтым все адно в умовах калі ты ізаляваны в умовах калі там все чужыя людзі любая падтрымка вельмі вельмі вельмі важна вось доўгі час мы якраз ім перепісваліся пакуль там зусім не спынілася перепіска праз э, то што ён в калоніі Вось гэта першы момант абавязкова пішыце людзям якія вам у тым ліку незнаёмыя па маім уласным досведзе незнаёмым людзям пісаць нават прасцей чым знаёмым Вось гэта першае другое пра аздабленне ліста так сапраўды можна просто взять белую паперу на белой паперы как бы написать чорным сінім даслаць гэта будзе план супер але я назову гэта план мінімум заўсёды можна падумаць аб тым як зрабіць весточку яшчэ больш цікавай прывабнай цёплай і напрыклад можна взять каляровы скотч альбо просто вы узгадаць урокі працы вырезаць штосьці з каляровай паперы нават з стикера которую у кожнага ёсць на працоўным столе сардачка соніка ці што заўгодна наліпіць і гэта ўжо будзе супер восьось я памятаю што аднойчы яна была такія пухлыя налепкі выглядзе гэта быў вялік дзень і з выглядам цыплёнка Вось і даслала такой марфе і марфа пісала што э, дзякуючы напэўна тваёй вось гэтай налепцы э, гэты ліст перадалі тому што ну як бы умоўна чалавек які разносіў гэты лісты ён как бы такі о вау як прывабна типа ён прям аддавал і вось такой вось фразай yeah. так і так гэта другі момант і третий гэта нумарацыя так як правильно сказаў чалавек э, які распавядаў мінулую гісторыю што ён зразумеў што некалькі лістоў не дайшло праз нумерацыю вельмі важна нумераваць лісты вельмі важна памятайце што гэта можа дапамагаць вам весці ўлік і чалавек разумець на якім этапе перервалася размова і ёсць яшчэ адзін момант гэтым вязню было вельмі важна атрымліваць падтрымку дапамогу але ў яго не заўсёды былі сілы на тое каб адказаць і гэта цалкам цалкам ну, как бы нармальная сітуацыя людзі вельмі моцным стрэсе вельмі моцных выкліках і в такіх умовах што часам не ва ўсіх хапае здароўя напрыклад зрок напрыклад там ёсць пэўны недахоп в марках в нейкай канцелярыі гэтак далей і чалавек не можа адказаць і просто не мае сіла адказаць але пры гэтым гэта не мусіць адсутнасць адказаў в прынцыпе не мусіць быць нагодай каб не пісаць палітыяснем то Таму што зрабіце крок назад і узгадайце навошта вы пішаце, падумайце, каб атрымаць адказ ці каб атрымаць чалавека. Калі адказ першы, то как бы віншую вы напэўна далёка <laughs> доўга пісаць не будзеце і хутчэй за ўсё адказу э, часта адка... не будзеце атрымліваць. калі ваша мэта ў падтрымцы людзей, то гэта будзе якраз такі той матывацыі тым штуршком, э, які будзе прасоўваць прасоўваць вас кожны дзень. як удаецца табе падтрымліваць матывацыю ну, мне калегі в турме ну все за і сяброўкі в калоніі і мне падаецца что я ну я, я, я не ўпэўнен что нейкія знешнія акалічнасці уплываюць на тое як лепш людзі сябе там адчуваюць то бок натуральна мы ведаем больш розных гісторый мы себе адчуваем горш. Але людзі, которые ў засценках яны адчуваюць сябе горш некалькі разоў. А, як уже было прамоўлена в першай прамове лісты гэта сапраўды то, што можа да яно не зменіць умовы ўтрымання. Да яно не э, будзе там яшчэ адным яшчэ адной падушкай коўдрай, нармалёвым харчаваннем, святлом, Але пры гэтым гэта можа быць тым, што падтрымлівае ўнутраны дух, Таму Таму я проста думаю пра людзей у першую чаргу, якія там і разумею, што а раптам хаця б адзін мой ліст з 10 дойдзе. Гэта значыцца, што чалавек прачытаў цэлы ліст ад мяне. Ён даведаецца нейкіх цёплых гісторый і зразумее, што пра яго все яшчэ думаюць, пра яго не забываюць, таму што чалавек, які ў зняволенні вакол яго наўмысна ствараецца вакуум да яму кажуць што паглядзі э, навошта ты гэта рабіў гэта была памылка вось ніхто там умоўна табе не піша пра цябе ўжо все забылі все цябе прымянялі вось э, сазнаюсь у тым што гэта была памылка А калі ты падтрымліваеш чалавека тут то... гэта толькі запэўнівае яго ў тым што ён не вінаваты а все палітвяз неяк бы <laughs> не вінаваты да яны сядзяць там за выказванне э, свайго меркавання ў сэнсе за незгоду то яны сядзяць за незгоду з тым ці іншым дзеяннем Вось то бок яны не зрабілі чагосьці злачыннага але там гэта імкнуцца імкнуцца кожны дзень прамаўляць што там вы злодзей вы злачынцы вы тэрарысты экстрэмісты гэта ж наўмысна все гэтыя элементы і прыдумваюцца недряюцца жоўтыя біркі таксама каб людзі адчувалі пэўны цяжар і эмацыйную перчу гэта ж пра псіхалагічны гвалт Вось натуральна как бы паштокі не могуць цалкам гэта все зняць але яны могуць спрыяць гэта лепей чым нічога гэта лепей чым просто маўчаць гэта лепей чым такая крамешная цішыня про вёску дзе ты быў дзе дрэ зеленый луг, где солнце обнимает золото, покуль хавается за лес. И на этом давай скончать нашу размову корыстными спасылками. Першая спасылка – это сайт правобранчего центра «Весна» spring96.org у раздзеле спіс рэпрасаваных можна знайсці спіс палітвязняў і там убудаваная форма на майстарню паштовак салідарнасці у кожным канкрэтным кейсе у старонцы кожнага чалавека ёсць такая плашка даслаць паштоку можна націснуць абраць мову даслаць сябрам сяброкам і такім чынам даслаць бок абіраецца палітвязня бачыце на сайце вясны яго адрес і убудаваную форму і таксама можна проста загугліць майстэрня паштовак салідарнасці і выпадзе гэтая форма там вы можете напісаць што вы хочаце перадаць палітвязню валанцёры і валанцёркі перапішуць на яскравыя паштоўкі дызайнерскія пакладуць яшчэ чысты альбо канверт альбо паштоўку альбо каляровы паперу што заўгодна абляпіць гэта все каляровым скотчам і дашлюць палітвязню таксама у нас нядаўняга часу ёсць функція даслаць э, таксама дадаткова весточку знаёмым сваякам сябрам э, часто цяпер мы дасылаем гэтыя весточки яшчэ простыя крыніцы праз якія дакладна гэтая весточка не згубіцца mm, Дякую вялікі за размову з намі была дар'ячка рублеўская стваральніца і каардынатарка майстэрні паштовак салідарнасці Дякую Кацеріна Я нагадаю што у вясны ёсць патрыон на якім можна яе падтрымаць У майстэрні таксама але не патрыон спорна вайсал Спася Усім пакуль пакуль!